Vamos agora falar de plágio. Imaginem que vocês estão a escrever um texto para o vosso blog e querem ilustrar com uma imagem. Vão ao Google Images, tiram a imagem, colocam no vosso texto. Podem fazer isso? Ou então, imaginemos que viram um artigo de um jornalista num qualquer periódico e gostaram daquilo que, que viram, de tal maneira que querem colocar vosso, na página do vosso Facebook. Podem fazer? ou num trabalho académico e encontraram um conceito difícil de explicar, mas encontraram uma explicação ideal num artigo de um determinado autor. Copiam esse, essa definição, colocam no vosso trabalho. Podem fazer? Ou então, nos vossos momentos livres, na vossa banda musical, eh, pegam num trecho, numa pequena frase, numa melodia eh, de um outro grupo, de uma outra banda, alteram, adaptam, reconstroem, podem fazer? Ou finalmente, imaginem que são uh, engenheiros de computadores, estão a fazer um, um, programa de computador e querem uma função que está difícil, é uma função complexa, é necessário pôr o programa a fazer uma coisa complicada. Descobrem na, na web exatamente essa função. Copiam essa função, colocam no vosso programa de computador. Será que podem? Não, não pode. Desde logo porque é preciso saber se o autor original permite que haja a cópia do seu trabalho. E depois, se tal é possível, então há algo que é absolutamente essencial, que é atribuir a autoria do trabalho original. É necessário indicar o autor ou autores originais. Então, o que é o plágio? Não há uma definição consensual. Hum, alguns autores consideram que Uh, o plágio é, digamos, mais abrangente, mais, uh, mais lato do que outros que consideram uma situação mais específica. De qualquer forma, podemos tomar o plágio como usar o resultado do trabalho de outra pessoa, como o seu, não lhe dando o devido crédito. Essa situação é diferente da cópia legal. Uma cópia legal é quando se usa indevidamente um determinado, uma determinada obra, um, ou uma parte de uma determinada obra, ah, mesmo que se diga quem é que é o autor dessa obra. Portanto, se não é possível fazer essa cópia, se o autor original não o permite, então essa cópia é ilegal. Reparem, portanto, aqui a diferença. Há plágio, considera-se que há plágio quando não reconhecemos a autoria original. Alguns exemplos, bom, temos trabalhos académicos, música, fotografia, enfim, todas as áreas do conhecimento humano. Reparem que o plágio nem sempre é ilegal. Eh, o plágio só é legal quando está uh, debaixo de. É, é, é, abrangido pelas mesmas situações, por exemplo, do, da violação dos direitos de autor ou copyright. Aí sim há um quadro legal que impede uh, que, que, se, que se dê o plágio. Mas, geralmente, o, o problema do plágio é um problema, sobretudo, ético. Mesmo quando não, não é crime uh, copiar sem revelar o autor, é uma situação em que uh, se considera que uh, eticamente é reprovável, não é aceitável. Vamos ver aqui um pequeno exemplo de, com uma música, uh, uma música que penso que todos se, se recordarão e que vão ver o que vai acontecer. pareceu muito parecido, de tal maneira que o próprio Gautier reconheceu esta situação e indemnizou a família uh, do uh, Luís Bonfá, que entretanto já, já faleceu, uh, com, diz nas várias notícias que, que pude consultar, com cerca de um milhão de dólares americanos. Além disso, tudo o que são proveitos a partir da altura em que estabeleceram este acordo, portanto, tudo o que são os proveitos com a canção, aquilo que se chamam os royalties, eh, vão ser divididos metade-metade entre os familiares eh, do autor original, do Luís Bonfá e o próprio Gautier. Mas existem muitas dezenas de outros exemplos. Poderão consultar no YouTube, numa pesquisa simples, utilizem plagiar, music, e vão ver vários vídeos, inclusivamente, em que os autores desses vídeos eh, se divertem a identificar pedaços de músicas eh, muito parecidas entre diferentes eh, músicos, autores, bandas, e vão com certeza encontrar algumas que vos vão surpreender. Mas existem outros exemplos. Eh, por exemplo, na política têm sido, infelizmente, frequentes a situação, situações perdão, de que, em que políticos com uma determinada proeminência são acusados de, de plágio. Primeiros-ministros, secretários de Estado, o Primeiro-Ministro recentemente eh, devolveu a sua tese de doutoramento porque eh, a sociedade científica do seu país considerou que havia eh, extensas porções desse trabalho que tinham sido plagiadas de outros trabalhos. Um secretário de Estado que se demitiu porque se veio a, a, identificar que parte de uma conferência que ele havia dado numa sessão pública tinha sido copiada de autores sem autorização e sem, e sem reconhecimento ou inclusivamente uma escritora que uh, apresentou um artigo numa revista e veio-se a saber que esse artigo, praticamente 100% do artigo, tinha sido uma tradução de um artigo saído de outro autor numa revista estrangeira. Portanto, há, infelizmente, inúmeras situações em que, uh, em que se dá o plágio, em que isso se torna depois muito penalizador para quem faz essa, para quem é apanhado nessa, nessa situação. Como é que se detecta o plágio? Bom, desde logo memória. De certeza que vocês já se, já se tiveram aquela situação que às vezes é designada por déjà vu uh, do francês, em que é algo que nos eh, soa eh, familiar. Um, às vezes é construído, portanto, nós compomos nas nossas memórias e de repente parece-nos que algo é uh, parecido quando de facto uh, não, não é exatamente igual. Mas noutras situações, obviamente que, embora a memória pregue partidas, eh, noutras situações, é, é um facto que pode haver eh, uma cópia, uma, um pedaço que é adaptado e que fica demasiadamente parecido com o original e isso depois torna-se torna evidente. Mas com o advento da, da, internet e com a publicação de conteúdos digitais, torna-se muito mais fácil fazer, uh, encontrarmos essas, essas situações de, de, de, de plágio, porque podemos procurar automaticamente e de forma muito rápida por exemplo, desde logo no nosso computador, eh, nós temos todos, de certeza, muita informação contida no nosso, eh, nos nossos computadores, alguma, por exemplo, no meu caso, de natureza académica, tenho aqui eh, autorizados vários PDFs de artigos científicos e, portanto, posso facilmente pesquisar, desde logo aqui no meu computador, para tentar perceber se, conforme me parece, uma determinada frase é ou não uh, igual àquela que eu me recordo de ter visto num outro, numa, num outro artigo. Uh, mas também na própria web e na, na, na, internet. Portanto, nós podemos utilizar os motores de busca para ir buscar determinado tipo de, de frases. Um mecanismo, digamos, eh, manual, muito artesanal de se procurar situações de plágio é, na, na nossa dúvida perante, por exemplo, um, um pequeno texto que nos parece que não corresponde ao estilo do autor, ou porque está feito de uma forma uh, que não se coaduna com aquela que nós esperaríamos por parte de quem escreve, ou porque, lá está, uh, nos parece que uh, já ouvimos aquela frase num outro contexto. Bom, é só pegar nessa, nessa frase, colocar entre aspas no pesquisador e verificar se sim ou não essa frase já aparece noutra, noutras situações. Mas não precisamos ser tão artesanais porque existem já aplicações que fazem isto profissionalmente. Portanto, são aplicações desenvolvidas para procurar as situações de plágio ehm, de eventuais textos na, na, internet. Aplicações como o Turnitin, ou o eForos, ou o Plagiarism eh, são exemplos, eh, mas existirão seguramente outros que já poderão encontrar numa pesquisa na, na internet. Reparem que este tipo de, de, de aplicações não se destinam apenas a detectar pelágio no sentido de ir, à, de ir digamos, à caça da, da, da, da fraude, da, cópia eh, não permitida. Podem e devem ser, ser também utilizados por nós próprios para quando apresentamos um trabalho, temos a certeza, designadamente se é um trabalho que exige grande rigor, uma tese, uma dissertação, um artigo científico, um artigo que passei num jornal, eh, devemos utilizar este tipo de sistemas, digamos, de antemão, para nos precavermos contra, eventual, eventualmente, alguma distração da nossa parte, porque não colocámos uh, eh, bem as aspas ou porque não fizemos bem a referenciação uh, de, de, das fontes originais, não demos o devido crédito ao, ao autor original uh, e, por isso, fazendo essa, essa pesquisa prévia antes de submeter o trabalho, estamos a precaver-nos, a proteger-nos contra, eventualmente, uma situação, enfim, embaraçosa mais tarde, porque se encontra que, eh, enfim, por uma falha qualquer, muitas vezes não intencional, vamos partir até do princípio nunca intencional, feita de boa fé, mas uma falha que põe em causa o nosso trabalho por não estar eh, adequadamente formatado, adequadamente referenciado. Como, como podemos evitar eh, a acusação de plágio? Isto é, como é que podemos ter a certeza que o, o trabalho que estamos a fazer está isento de uma situação de plágio? É extremamente simples sempre que nós vamos buscar um texto, uma imagem, qualquer, outra, eh, qualquer outro eh, conteúdo que é de um outro autor, nós somos obrigados a colocar a menção desse mesmo autor. Se for um trabalho académico, inclusivamente, temos que eh, levar este exercício um bocadinho mais longe, isto é, há normas, há uma formatação, há regras para nós podermos declarar o autor, o, o, a data de publicação, o local onde foi publicado. Mas, de uma maneira geral, mesmo sem serem trabalhos académicos, fique muito claro, em qualquer situação que vocês utilizam um, um conteúdo que não é vosso, devem reconhecer a devida autoria. Pode ser colocada a página de, de, web, pode ser uh, uh, indicado o autor, sempre o autor, eh, desde que saiba, às vezes não se, não se, eh, a, a, página não tem a correta identificação, mas mesmo assim devemos indicar onde é que encontramos. Indicar, por exemplo, o URL, portanto, a, mesma eh, a, a, a formatação exata para, para irmos parar à página onde isso, onde isso aconteceu. E isto deve ser feito em todos os suportes e em todas as circunstâncias. Portanto, não se pode dizer, ah, num blog não é preciso. Não, não, num blog é preciso. Ou pode-se dizer, ah, não, eu é, era apenas num, num texto que eu publiquei no, no, no, Facebook, portanto, não. Não, não, é preciso. Se o texto não é vosso, se a imagem, se uma fotografia não é vossa, então tem que estar sempre mencionado o autor ou vocês podem ser acusados de plágio. Ora, dizia há bocado que num trabalho académico há outras regras que devem ser uh, seguidas. Portanto, Porquê? Eh, desde logo, por todos os motivos que eh, vos apresentei até agora, para ter a certeza que, do ponto de vista ético, estamos a dar credibilidade, estamos a atribuir a autoria ao seu autor original. Do ponto de vista ético, é fácil de explicar que isto tem, tem que acontecer. Mas, do ponto de vista académico, é preciso levar este raciocínio um pouco mais longe. Eh, toda a academia trabalha dentro, deste, dentro da, digamos, da, da área do conhecimento. E o conhecimento produz-se apoiando-se em conhecimento anterior. Portanto, nós criamos novo conhecimento, conhecimento fundamentando, alicerçando, não só na, na, investigação que fazemos, nos dados que conseguimos uh, recolher empiricamente, mas depois interpretando, olhando para esses dados, dando, no fim de contas, uh, um sentido àquilo que obtivemos a partir das obras, a partir das, uh, das fontes que vamos consultar para ter certeza que o conhecimento eh, é sólido e é, e é válido. E por isso eh, eh, se costuma utilizar a frase que o predicado de toda, esta, de toda esta aventura do conhecimento é estar sobre o ombro de gigantes. Estar sobre os ombros de gigantes é, no fim de contas, uma metáfora para dizer que conseguimos ver mais longe porque estamos mais alto, porque estamos apoiados, defendidos pelos gigantes que são os autores de referência que estão uh, antes de nós e que nos forneceram as, as fontes necessárias para nós podermos fundamentar o, nosso trabalho. A Wikipédia apresenta uma lista com os 10 tipos mais frequentes de plágio uh, realizados pelos alunos, lista, aliás, essa que é publicada pela Universidade do Illinois, em, em Chicago. São, é interessante porque eu uh, trago-vos esta lista, porque penso que vão ficar a pensar que, em algumas circunstâncias, em algumas situações que aqui são retratadas, Talvez não seja de imediato óbvio que é uma situação de plágio. Vamos ver o que é que diz a, a Universidade de, de Illinois, um, apresentada pela Wikipédia. Situações de plágio. As mais frequentes, reparem. Submissão de trabalho feitos por outros. Bom, é óbvio. Autoplágio, isto é, copiar excertos de trabalhos que o próprio fez, que a própria pessoa fez, mas apresentando como um novo trabalho, sem referir a, sua, a obra anterior. Portanto, no fim de contas, um parágrafo, uma secção de um trabalho que já tinha sido apresentado, que é copiada e colada num outro trabalho, sem fazer qualquer menção à frente. Isto é, à fonte, perdão. Isto é uma situação de, de plágio. Usar aspas, mas depois não identificar a fonte. Apresentar de forma alternada várias fontes de texto baralhadas, mas sem as citar. Copiar vários parágrafos de outros trabalhos e apenas referenciar um deles Mostrar textos de fontes diferentes num só texto, portanto, amalgamar, misturar tudo muito bem e não citar, portanto, como se fosse um texto original. Referenciar, mas apresentar o texto de tal forma parecida com o original e de tal forma extensiva que acaba por não ser uh, aceitável, isto é, não parafrasear, não usar palavras suas para explicar os conceitos. Não referenciar de forma correta, isto quer dizer que pode estar referenciado, mas estiver mal referenciado na Universidade de Illinois, também se considera que, está uma, que é uma situação de plágio. E usar de forma exagerada o texto de outros, exagerada na quantidade, isto é, apresenta-se um trabalho e duas, imaginem, 10 eh, páginas do trabalho, oito páginas são construídas com citações eh, de textos de outros autores. Obviamente que o trabalho, nessas circunstâncias, tem muito pouco de original e, portanto, também é considerado uma situação de plágio. Como evitar isto? Eh, sem entrar, obviamente, num pormenor eh, que não se adequa para, esta, para este curso, eh, dizer que o procedimento é, é, conhecido, faz-se uma revisão da literatura, isto é, isto é vai-se à internet, aos repositórios, aos catálogos bibliográficos e procuramos os autores que tenham trabalhado sobre o tema que nos interessa, fazemos uma coleção dessa, desses, desses artigos, dessas fontes, vamos ver a bibliografia dessas fontes para perceber em que autores é que esses próprios artigos se fundamentaram e vamos construir aquilo que se costuma designar como um quadro de referência, de referenciação, para podermos saber tudo o que há de mais recente sobre uh, um determinado tema. Uh, muitas vezes até se utiliza uma expressão muito curiosa que é o estado da arte, o estado da arte naquele tema, que é construído dessa maneira. Depois, de lido, compreendido, é o trabalho mais uh, desafiante que é escrever por palavras nossas, isto é, parafrasear, aqueles textos que consideramos que são fundamentais para surgirem como fundamento do nosso trabalho, naturalmente sempre referindo, sempre atribuindo uh, o, o, autor, através da, da, da, indicação, geralmente em trabalho académico, o mais frequente é o apelido e a data de publicação, e depois, numa, numa outra circunstância, porque o texto original está tão bem conseguido, ou porque nós, nos parece que, enfim, não há a possibilidade de explicar aquilo de uma forma melhor, muitas vezes põe-se mesmo ipsis verbis, isto é, tal e qual como aparece no original, um parágrafo ou uma pequena frase, ou até, sei lá, no máximo dois parágrafos em que se coloca entre aspas, se Uh, coloca o nome do autor, faz sempre a atribuição, não se esqueçam, uh, e, portanto, dessa forma é uh, perfeitamente legítimo, é perfeitamente legal podermos utilizar eh, esse texto, esse, esses conteúdos digitais, quaisquer que eles sejam, para o nosso, o nosso trabalho, portanto, para, na nossa escrita científica. Depois, uma vez feita essa, digamos, essa primeira menção dentro do texto, vamos poder, eh, vamos, perdão, vamos ter que eh, colocar em rodapé, na nota no final da página, ou numa secção própria, por exemplo, na bibliografia ou referências, vamos ter que colocar num formato previamente estipulado pelo professor da, da, do curso que estão a frequentar, pela revista onde querem publicar, tem-se que colocar um formato que é tipicamente, eh, com algumas variações, o nome do autor, geralmente o apelido, a data da publicação, o título da, do, do, do, artigo, eh, a, a, revista ou livro onde, onde saiu e, eventualmente, a editora que, que o publicou com algumas alterações de posicionamento eh, relativo destas, destes elementos da, dentro da, da, da, referência bibliográfica, é isto que se espera que façam para ter certeza que estão a cumprir com as regras da escrita académica.